んにちはネバセイココロです前回のライブ配信見てくれた方いますか見てくれた方はもう知ってくれてると思うんですが私ロート製薬の公式 YouTuber ネバセイココロと言いますこれからちょっとずつ皆さんに私のことを知っていってほしいなぁと思うんですけどここでちょっとだけ <laughs> 私のことを話させてください趣味はロードバイクで旅行することで好きな食べ物はいちごとさつまいもあ この間いちご狩りに行ったんですよいちご狩りはいいですよねなんたっていちごが食べ放題やからなしかもしかもしかもいろんな品種のいちごが食べ比べできるんですよ最高やと思いませんかえっとちょっと語りすぎちゃいましたかねああと日本酒が大好きです 後どんなことをやっていくかっていうのは考え中ででも私の特徴というか武器といったらやっぱり研究員として働いてるところなので健康にいいこととか体や肌にいいこととかをみんなに発信していければなーと <laughs> なんか YouTuber っぽくないですかねまあいいやここでこころちゃんの健康 みんなが健康的な生活を送れるとっておきの豆知識を教えちゃいます毎日を健康に生活するための秘訣それはよく寝ることいや当たり前やんって思いました思いましたよねいやでもこれほんまに大事やからなっていうのも 最近悩みがありまして睡眠時間がなかなか取れないんですよこんなこと言うと大丈夫仕事忙しいのとかどうせ夜中まで飲み歩いてんやろとか言われるんですけど全然そんなんじゃないんですよなんでかというと私深夜のバラエティ番組とかめちゃくちゃ好きで月曜日の夜更かししちゃう番組とかあるテーマについてトークを繰り広げる番組とかめちゃ好きです 最近ミュージカル調の海外ドラマにもハマってますあとさらにさらにゲームも結構好きでイカになってインクを飛ばし合ったりオンラインゲームでパーティーを組んでダンジョン攻略したりしてたらチュンチュンって鳥の鳴く声がして気づいたらもう朝 本当に睡眠はすごく大事なんですよお肌のゴールデンタイムって聞いたことあります夜の10時から午前2時までの時間のことなんですけどその時間に成長ホルモンがたっくさん分泌されてるんですだからお肌もそうだし体全体の調子も整えられるんですもう私の場合はゴールデンタイムにお肌いじめ抜いちゃってるんで反省します私も早く寝ねば んな感じでこれからのんびり動画上げていきますんで今後もよろしくお願いしますまたね